assalomu alaykum hurmatli yurtboshimiz kirib kelayotgan mustaqillik bayramlaringiz bilan tabriklaymiz mana biz ishchilar kosa neft gaz qidiruv ekspeditsiyasining ishchi xodimlarimiz bizlar ishchilar ish ish ish rejimi vaqtavoy ish rejimi asosida burg'ulash maydonida faoliyat ko'rsatib kelyapmiz mana ishga o'tganimizga besh yil olti yil eng kam stajimiz bu yerda uch yillik stajga ega odamlar bor lekin idoramiz tomonidan norozichilik bo'lyapti bu norozichilikning sababi mablag' idoramizdan umuman mablag' oyliklarimizni o'z vaqtida ololmayapmiz besh oy olti oy bo'ldi oylik bermayapti mana yangi o'quv yili boshlanyapti bolalarimizning o'quv qurollariga o'quv predmetlariga kiyim kechagiga pul kerak lekin idora oylik masalalarini hal qilib bermayapti buning uchun kasan neft gaz qidiruv ekspeditsiyasi shermurat namozov boshchiligidagi idorani tubdan tekshirishingizni o'tgan besh yilliklarni ko'rib chiqishingizni so'raymiz chunki biz ikkita birovda doya xotin to'qson besh doya xotin bir yuz ikki hozir mana temir qozgan oyda jon kuydirib kuni kun tinimsiz ishlab yotibmiz lekin ish vaqtida biron bir bir o'zgarish yo'q rag'batlantirish yo'q mukofot pullarini idoradagilar o'z boshimchalik bilan e, rahbarning boshliqning muovinlari o'z boshimchalik bilan bo'lib olyapti bilmaymiz bu gaz chiqardik nechidir atmosferada bir yuz yigirma besh bir yuz ellik atmosferada gaz chiqaryapmiz lekin umuman natija yo'q bizda biron bir natija yo'q davlatdan pulni o'tkazib beryapsiz sizning chiqargan farmonlaringiz qonunlaringiz stolda qolib ketyapti bu bizning idoraga yetib kelmayapti bu yerda bizning idorani sun'iy ravishda sun'iy ravishda bankrot qilib bundan manfaatdor odamlar bor sun'iy ravishda bankrot qilib idorani nimadir qilish kerak bular idoramiz kundan kunga so'nib boryapti bu idoramizda jami soni bir ming ikki yuz kishilik jamoa bo'lib bu jamoada bir ming ikki yuz kishi fuqarongiz ya'ni bir ming ikki yuzta fuqarongiz yaqinda ishsiz qoladi qayerdan ish izlaymiz bir ming ikki yuzta odamning dardini kim tinglaydi yana o'zbekistonda siz yangi ish o'rinlari deysiz yangi ish o'rinlari o'rniga ishsizlikni bular ko'paytiryapti nima qilishimiz kerak qayerga murojaat qilishimiz kerak siz siz boshchiligida rahbarlar endi prezidentimiz yurtboshimiz siz maxsus odamlaringizga shu idoramizning o'tgan o'tgan faoliyatini tubdan tekshirtirishingizni iltimos qilib so'raymiz va oyliklarimizni o'z vaqtida hal qilib berishlaringizni so'raymiz mukofot pullarini qayerga ketayotganlarini bir so'm mukofot pul olganimiz yo'q oyligimiz ikki million uch milliondan balandga oshmaydi bu bilan ro'zg'or tebratib bo'ladimi shunga juda e'tibor berishingizni o'zingizning maxsus odamlaringizni jo'natib shu idoramizni tubdan tekshirtirishingizni hozirgi bo'lgan glovni ham faoliyatini boshliqning movinning faoliyatlarini tubdan tekshirtirishingizni so'raymiz chunki bizning pullarimiz qayerga ketyapti shuncha mehnat qilamiz bir so'mga oylik olmaymiz mehnatimizga yarasha haq ololmayapmiz shuning uchun mana jamoamiz bilan birikib sizga chiqishga majbur bo'ldik mana gapiruvchilar bo'lsa marhamat beradigan oyligi faqat qorindan boshqa hech narsaga yaramay qolyapti ay bolalarniki o'qishni umuman ham o'ylab o'tirsak o'tirmasak ham bo'laveradi kontrakt to'layman o'g'illarim o'qiydi bergan oilaga umuman hissam yetmaydi hamma qanaqa qilib ilojim yo'q edimni kontraktlashni kerak bo'lsa qayerdan beray deb aytaman nima qilishim kerak mana bizlar jamoa bilan yig'ilib borsak idora xodimlari idoraga kirgizmaydi umuman idoraga qorovul qo'yib qo'yibdi ishchi xodim bilan ishi yo'q ishchi xodim nima bo'lyapti nima qilyapti hech holimizdan xabar olmaydi moddiy rag'batlantirish ham yo'q mukofot ham yo'q hech narsa yo'q hurmatli yurtboshimiz sizning nutqingizdagi so'zlarga biz ishonamiz farmonlaringizga ishonamiz sizdan ijobiy natijalarni kutib qolamiz e'tiborlaringiz uchun rahmat